السلام عليكم هلا والله اليوم جبت لكم game ببجي موبايل 15 كتله واليوم نزلنا ب School مثل ما تعرفون School اللي ما حد ينزل بيها تقريبا او يعني نزلون بيها صار هسه كلها تنزل على مود المهمه فينزلون وياك خمس اشخاص او اكثر من عشر اشخاص بهالمكان البسيط والصغير على العموم خليكم ويا ال gameplay Ugh. Hmm.